असलम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनिश और इस वीडियो में मैं आप लोगों को YouTube की नई आने वाली पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो कि इन्होंने 2018 में निकाली है इनकी जो पहले 2017 में नई पॉलिसी खुली थी कि जब तक आपके टेन दस हज़ार व्यूज़ मुकम्मल नहीं हो जाते तब तक आपकी मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं होगी लेकिन अब इन्होंने एक नई और पॉलिसी निकाली है क्रिएटर्स के लिए कि जब तक आप लोगों के पास चार हज़ार हॉर्स का वॉच टाइम और वन थाउजेंड सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक आपकी मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं होगी तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ ये मेरा यूट्यूब का चैनल है तो यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे टेन के व्यूज़ मुकम्मल कर लिए हैं और अभी मैं आपको इनकी नई पॉलिसी का दिखाता हूँ चैनल्स में जाकर मोनेटाइजेशन लर्न मोड पे करूँगा मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इनकी जो नई पॉलिसी है वो four thousand watch hours in the previous twelve month and one thousand subscribers तब जाके पहले जब हमारे पास ये आ जाएंगे उसके बाद ये हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें एक ईमेल प्रोवाइड करेंगे कि आपकी मोनेटाइजेशन अनेबल हो गई है तो अगर YouTube इसी तरह से अपने क्रिएटर्स के साथ करता रहेगा तो YouTube मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता शायद तो इसका तरीकाकार भी मैं खुद ढूंढ कर आपको बताऊंगा कि इसका क्या हल होगा कि कहाँ से हम चार हज़ार मिनट का वॉच टाइम और वन थाउजेंड सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं तो मज़ीद जानने के लिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में इसका हल बता सकूं और आप भी इस प्रॉब्लम से अपने आप को निजात पाकर अपने चैनल की मोनेटाइजेशन अनेबल करवा सकते हैं मैं आपको ये मेथड फ्री में ही बताऊंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक के बटन पर क्लिक कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉच ला हाफिज़